Online Gospel Fest. Na mtazamaji wa BTV Online, niko na mgeni rasmi katika uzinduzi huu wa Niweza TV uliofanyika hapa Muriet. Uh, ah, Bwana Yesu asifiwe mzee. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amina. Wewe kama mgeni rasmi, nimefurahi kuwa pamoja nawe wakati huu unaweza kutuambia uh, ulihusishwa vipi kuhusiana na Niweza TV na umeijuaje na ilikuwaje kuwaje mpaka ikatokea Niweza TV? ML, kwanza nijitambulishe. E, mimi naitwa Gadi Mbuya na ni mgeni rasmi katika shughuli hii, lakini pamoja na hayo yote mimi ni mwenyeji pia, kwamba mimi ndio mzee wa kanisa kiongozi. Sasa unapokuwa mzee wa kanisa kiongozi, una majukumu ya kiroho ambao unapewa na niliona mengi yakitokea, niliona miujiza ikitendeka, na tukaona kwamba ama mimi mwenyewe nikaona kwamba mbona ni sisi tu tunaona watu wanakuja kanisani wanaombewa eh, wakiwa wanaumwa wakiwa na, na, na matatizo mengi makubwa sana tu na wanaombea wanapona wanaondoka je ni kwa nini sisi tubaki kuendelea kuneemeka ama kuendelea kufarijika na huduma hii kwa nini tusiwafikie watu wengine pia na wakapata habari hii ndipo nilipoona kwamba kama mzee wa, mzee wa kanisa kiongozi, nikaona kwamba uh, nikamshauri nabii, kwani tuta, kwa tutafute njia mbadala, mambo yanayotendeka hapa yasifutike, maana anakuja mtu ni mgonjwa kabisa, yuko taabani, amebebwa, lakini sisi tumepata neema ya kumwona akisimama na kutembea. Anakuja kwanza, wa pili anaondoka, anakuja uh, mwingine na matatizo yake anapona tukaona ni vyema tuwafikia watu wengine wengi tu popote pale walipo, wajue kwamba ah, kumbe na mimi nikiombewa naweza kupona, kumbe na mimi nikiombewa naweza kufanikiwa. Ndipo nika nikaanza nika, nika kulizungumza hilo swali, kumbe tayari ndio nikapanda mbegu hiyo. Sasa nabii na yeye akalichukua kwa, kwa, kwa, kwa, kwa uweza wa kinabii akaliombea akalifanyia kazi, ndipo navyoona tunazindua sasa siku ya leo. Haya maono yote yalitoka kwako? Ah, mimi ndio niliyepanda mbegu, lakini sasa unajua kuna maombi. Ma, unajua ma, mambo ya kiroho, mambo ya Mungu hayaendi kama kibinadamu. E, mtu anaweza kuanzisha, pengine Mungu ndiye amemgusa kwa siku hiyo, amempa maono kwa siku hiyo, lakini huwa tunaendelea kuyaombea, tunaendelea kuweka mbele za Mungu ili tuweze kupata kibali cha Mungu. Sasa waliofanyia kazi kwamba mpaka tumefikia hapa leo ni waumini na ni watumishi wengine kwa ujumla, mpaka tumefikia hapa kwa siku ya leo. Kwa oh, lengo kubwa ni kuwafikia watu uh, kwa habari ya Injili. Vipi kuhusiana na mambo mengine ya kijamii na, na mambo mengine yanayohusisha jamii yetu? Unajua, huduma ya Mungu ni ya kijamii, kwa sababu uh, huduma ya Mungu inawalenga watu, inawalenga binadamu ili waweze eh, kutua mizigo yao, kwa sababu maandiko yanasema kwamba yeyote mwenye mizigo iliyomlemea aje kwangu nami nitamponya. Kwa hiyo huduma nzima ya, ya, ya kiroho, huduma nzima ya Injili ya Mungu ni ya kijamii kwa ujumla, na kuna mambo mengi yanafanyika, lakini tunaenda kwa hatua. Leo tumeanzisha shughuli ya online TV, lakini pengine tutaanzisha shule za nasari, pengine tutakuja kuanzisha vitabu ili wale ambao wako mbali zaidi tuweze kuwafikia. Tutakuja kufanya mambo mengi, lakini yote katika huduma ya kumtukuza na kumwinua Mungu zaidi. Amina, kwa kumalizia, je, vipi kuhusiana na kuajiri watu kwa sasa? Nafasi zipo wazi, watu wanaweza kuja ku, ku apply na kuja kuajiri watu kwa ajili ya Niweza TV ama bado mtachangaza eh, Labda uh, niseme hivi, vinaenda kwa pamoja. Unajua, unamwajiri mtu pale ambapo shughuli ya, shughuli ya kufanya ipo. Sasa ndio tume tumerasmisha tume, tume, kwamba kuna online TV online, lakini sasa tunapokuwa tunaendelea tukahitaji mtu ambaye ni machachari kwenye utangazaji na machachari kwenye shughuli zake, maana hiyo ni shughuli ya kitaaluma hiyo eh, mimi naweza nikawa naweza kuzungumza vizuri, lakini hiyo taaluma sio ya kwangu. Kwa hiyo tunapokuwa tuna uhitaji wa mtu kwa nini basi nafasi hiyo tunatoa fursa kwa anayeweza anakuja anajiunga nasi eh, na tunaendelea mbele kwa nafasi zipo eh, nafasi zipo lakini pia eh, mtu asije asiseme kwamba mimi naenda kwa ajili ya kupata ajira tu ajue kama hii ni huduma ya Mungu na mara nyingi ni kujitolea Eh, shughuli ya Mungu ni kujitolea. Huwezi kusema mimi naenda tu kwa sababu napata ajira, lakini vile vile mtangulize Mungu mbele na hakika utafanikiwa. Basi wewe unaitazama BTV online, umeambiwa kuwa kunayo nafasi, lakini unapokuja mahali hapa usisahau kuwa hii ni huduma ya Mungu. Kwa hiyo unakuja kwa ajili ya kazi, lakini pia tambua kuwa hii ni huduma ya Mungu. Kutoka kwake mwenyekiti uh, wa uzinduzi huu wa Niweze TV ambaye pia eh, ni mzee wa kanisa Mr. Mbuya. Asante sana, endelea kuitazama BTV online. BTV online Gospel Fest.